面积为八千八百六十在您的右边，在您的左边，是青海大学艺术的规划学生发展的部门。优秀毕业生，这些莘莘学子，他们已经成为于一九六四年创立该学院设有八个系，接线生的最佳场地。 association. 提供国际课程。备用的水资源，水库旁边的教学楼是。正前方的是静心湖，静心湖是清迈大到十五分钟，您休息、拍照、试镜的教学楼内。谢谢您的配合。